Sheila again. Ayan guys, papunta na kami kay Ma. Angie. Angie. Nakarang braso ko. braso pa lang, wala na. Hi, dito na si Angie. Sabi ganun. Wala ko alam. Magja-jogging na kami. Tingnan mo naman. Ha? O, diba? Ayoko mangitim. <laughs> Kaya magsasaka ako ngayon. <laughs> Nakaano nga siya, natawa ka ako eh. Teko, siguro ayaw umitim. Ako parang nasa pambahay lang kayo. <laughs> Na ano? Preparado, are? Ba't pareho kayo may ganyan? Pareho talaga kayo may ganyan? Alam, di ba nung bumili ako? Ito? Na, nasa bahay. Ay, ito? Siya bumili siya. Laging ho kami. Nakachinela. Guys, smoothie. Jin! Oh, Jin! Din! Din! Din! Pwede naman siguro magbaba ng face mask dito, no? Ayan guys. Dito kami sa loob ng ano ng Sherwood at Tingnan mo ha, dito sa loob ng Sherwood, ang gaganda ng mga bahay. Ay, malaking bahay dito, tingnan niya siya. Ayan o. Oh. oh, laki ng bahay. Dito lang sa loob ng Sherwood. So, ayan. Doon pa kami sa labas na daan. Sa labas ng backwood. May baka! May baka! So ayan guys. Mahaba-haba pong mahababang paglalakad or Joke, nandamo kay di mo managal. Tara. Oh, habol. Din habol. ikot kami tapos doon na yung labas namin actually guys dito ka kami ni Angie kaming dalawa ni Angie dito kami sa Sherwood nagtrabaho dati dito ito yung first job ko nung lumipat kami dito sa Oh my God! Ang Kadi. Kadi sa golf course. So mamaya guys, papakita namin sa inyo yung loob ng golf course. Hindi lang tayo masyadong papasok sa loob. Kasi bawal. Kasi tuwing linggo, maraming player. So yung balik tayo sa Tawagan na mga kasama ko na. Wala. Talo. pa, pa, pa. tamang player. Yan o. Pakita ko sa inyo. Sisilip lang tayo. Dito? Dito? Oo. Dito kami sa hall number 8. Ayan ang green. Ayan. Hall number 8. Tapos par 4. Par 4 to. Ay, par 5 pala. O, oh, diba? Kabisado ko pa. My God. Look, oh. Ayun, picture. Napansin nung nag-ano kami, nag-practice. Maganda yung isa. Alam mo kung bakit nilalagay na ng sprinkle dyan? Ay, sprinkle? Sprinkle talaga? My goodness! Sprinkle. Di ba pagkain? Sprinkle at siya. <laughs> binabasa kasi nila yung bermuda, yung ano, yung, ano para ano, Boss-boss naman ano lang talaga. Ako, lang matira. Ang sayo para mag-tip. Hindi mo nalayat. Hindi buto. <laughs> Naku. Ang sexy niya. Wow! Hindi ko makita, my good. Ayan guys. Tinanghali na kami mag-jogging. Gusto ko na humiga, guys. Oh my God. Ay, ito guys, oh. May malaking bahay din dito. Sas! Pagal oh. ano, nawas tabak mo. <laughs> Player. Putik <laughs> na. Hindi ko makita guys. Takbo, antak. How can I jogging kung I'm tired na? Lukan, bigindot ang aking cellphone. Hole ah. number, ito. Jin. Hole number? Hole number 3, tsaka hole number 4 to dito. We are now in hole number 3. Oh, part 3. Hole number 3. Hole number part 3. Ano. here guys. Bawal tayo pumasok doon. Hindi tayo lalo doon. Ayun, part 4. Ay, ano. Hole number 4, part 4. Ayun, yung mga dito sa kanan. Takbo tayo guys. Mula dito. Hanggang doon. Oh, tatakbo tayo ha. Pagod na ako guys. Bago na pagod na ako. Pagod na ako magmahal. Pagod na pagod na ako. Pero Charla, pagod na hmm. ako. <laughs> Ang una naming madadaanan sa back nine ay Hole number 6, part 3. Oh my God! Kabisado ko pare! ilang, ilang years ako nag-work dito? Oh, sige. sige. Anong kailangan kong gawin? Ang daming ahas dito dami kong beses na nakakita ng ahas dito. Ay, lutang to. Umi-English eh. Well, come to know. No, this is not part we will, look. And we are already here in Backnine. We can show you part of the Backnine. She's tired. Guys, how do you feel? How do so you feel? Tired. I'm so tired. I'm hungry and I'm masarap. Masarap? <laughs> Pagod na sila guys. At look. So, of course, meron pong barangay dyan. It's Laliana. It's Laliana. Ah. Ito sila, may mutoy. Isa sa mga ano player ang nagmamay-ari nitong bahay. Ang ganda! Kawayan. Ganda. Kawayan, kawayan. Ano yung bamboo. Ganda ng ano nito. Oh. Ano yan, tinanim talaga, no? Minuto na ko. Oh. Kaya mga bahay dyan. Dyan eh. sa mga bahay. Malalaki din ang bahay dito ah. Hmm, up Pero magan maganda siya. Malaking bahay mo guys. Oh. Mapalo ko lang yung ulo nila. <laughs> Laki ng bahay. Imbis bola ang maigo. Maigo. saging. <laughs> Ang unggoy nakakitang saging. <laughs> Ariyo. Oh. our father to go. Na! Siyempre, andito tayo, Katibayan. The Katibayan, we are, we are here at Golf Club in Sherwood. Sherwood Golf Club uh, event by Sherwood here. You can also visit there. Hoy, liga na! Sherwood.ph at marketing Sherwood at yahoo.com.ph. At yahoo lang pala.com also the members, Fairwood at yahoo.com. You can also see there. And then the event and goal feeding and goal. Gamitin mo yung cellphone mo. Ay, cellphone ko? Pauwi na kami. you enjoy our videos. So, yun lang. Sa sunod ko ulit, bukas, tomorrow kasi mag vlog ulit po kami. So, yun guys. Bye-bye!